तो हेलो गाइस मैं हूं सोनू आप देख रहे हो Y T S S gaming ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर एक से एक वीडियो आता ही रहेगा तो शुरू करते हैं गाइस आज हम खेलने वाले हैं आर रैंक तो गाइस हीरो हो जाता मगर यार मेरे दोस्त के साथ मेहनत लग गया भाई अभी स्टार्ट करेंगे पहले अपने दोस्तों को देख लेते हैं ऑनलाइन है या नहीं फिर ऑनलाइन नहीं है गाइस अकेले स्टार्ट होना पड़ेगा आपको तो ओके तैयार हैं हम अकेले मैच खेलने के लिए गाइस और आपको भी मेरे साथ मैच खेलना है तो अपनी यू आई कमेंट में डाल दूँगा कमेंट बॉक्स चेक कर लेना तो सपोर्ट दिखाओ गाइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो वीडियो ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा गाइस जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा गाइस मैंने पाँच दिन का हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल और आपने अभी तक यार एक भी सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ाया है यार पता नहीं कब सब्सक्राइब करोगे यार आप सब्सक्राइब करो यार देखो इस ट्रिक है जो ट्रिक दिखाता हूँ आपको एक इधर घोड़े वाले एक्शन को क्लिक करके उधर को जाना है तो है पीछे मुड़ के देखना तो आपको क्या दिखेगा देखो देखो पीछे मुड़ देखो भाई कितनी दूर आ रही अप्लाई ज़रूर करना गाइस आप भी सौ को जाओगे क्या ट्रिक बताइए सोनू भाई ने भाई सवाई जहाज तो आ गया आने दो आने दो हमारा लंडा घोड़े पे सवार अरे होगा क्यों नहीं था डायमंड से खरीदा है ऐसे ही थोड़ी नहीं है कितनी बेग दी मैंने अपनी ऐसे करके विमान शक्ति टावर पर चलते हैं गाइस यार एक सब्सक्राइब करवाओ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो ऑनली और बचने नहीं चाहिए गाइस आपके भाई को अरे मुझसे पहले ही बंदा पहुंच गया अबे अब तो शायद मैं मर जाऊँगा गाइस कोई पता नहीं है वो तो आगे जाकर पता पड़ेगा अरे कहीं मिल गई अरे वेक्टर अरे वेक्टर कोई नहीं जी तो अरे यार पूरा मार के ही जाएगा क्या माइनस लगवा के ही जाएगा ऐसा लग रहा है अरे दो डी एच की जोड़ी है इसलिए हम घुसते हैं अरे अरे अरे बस बच्चे बस बस ऐसे ऐसे गाइस को नूरे को बॉट बना के छोड़ेंगे नूब बना देंगे बिल्कुल नूब साला यूँ कहेगा किससे पाला पड़ गया मेरा अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई यार उस पर वैक्टर है यार क्या बोलूँ यार आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार बराबर से गया भाई इसके यार मैं तो गया गया गया गया नूरे ने मार दिया अलग दम नहीं था नहीं तो इसको वन टिप्पा मार देता तो भाई मेरा तो माइनस लग गया है आप भी अपना माइनस मत लगवाना बहुत गंदा माइनस लगता है आप देख देख ही सकते हो देख लिया ओके गाइस ब्लॉग ख़त्म चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो बस और कुछ नहीं चाहिए ओके बाय बाय वीडियो करते हैं हम यहीं पर ख़त्म